Otwieraj tego, więcej informacji. No i co to jest, co to jest? No i teraz się instalować to będzie. Jakoś się nie instaluje. Jakoś się nic nie uruchomiło. A, śladem wyskoczył. Błąd. O, to tam jest chyba.